Estoy estudiando en la Escuela Oficial de Idioma de Mérida, estoy estudiando eh, un curso de iniciación al C1. Sí, he estado usando, bueno, yo soy funcionaria y he utilizado la plataforma que tiene la Escuela de Administración Pública para, que para impartir los cursos online. Eh, creo que actualmente está usando la plataforma de X, que también la he usado para los cursos masivos online, que, que están en internet y que son cursos free. Y realmente interesante. de dar la mayor universidad americana o, o española o, británica. Pues a mí me, dieron, medio de alta en la plataforma en el curso cuando estaba haciendo el B2 de inglés. María Jesús. <laughs> y la verdad es que en aquel momento yo lo usábamos muy poco. Muy poco, estaba muy floja. Me parece de era 2013-2014 y la plataforma estaba... así tenía bastante, bastante deficiencia, entiendo que eran los primeros pues actualmente tenemos curso de iniciación, lo estamos utilizando este año, lo usamos regularmente. Bueno, pues tenemos dos días a la semana y demás, y lo usamos y la verdad es que muy bien. Luego tú puedes consultar, María que es una profesora, está de alta los distintos temas con las distintas lecciones y nosotros la podemos consultar en clase, la usamos en clase y también la podemos usar en clase en casa pasar, o para volver a escuchar un diseño, o para, o para visitar los enlaces que tenemos ahí Bueno, la verdad es que en Internet ahora mismo la, cantidad de medios que tenemos, que disponemos para estudiar idiomas son, son ingentes, la verdad es que está muy bien. Y esta, herramienta yo creo que se adapta bastante bien a, a, al uso no solo online, sino también en clase. Sí, em, en, mi caso no me resulta difícil, estoy también familiarizada con muchas herramientas informáticas, pero creo que, que, es relativamente sencilla, tiene tampoco mucha complejidad. Yo creo que para usar cualquier herramienta informática siempre, siempre nos cuesta empezar a utilizar un medio que, desconocemos o una herramienta que desconocemos, pero yo animaría a la gente a usarla usándola, o sea, metiéndose y que de alguna manera los profesores les incentiven a usarla, simplemente si tienes ahí el libro lo vas a usar. Entonces, empezaba a romper un poco el hielo metiéndose en Villarreal.